Ja da. I dag har vi jammen det noe mer greier. Nupro denne gangen òg. Pressure pad vertical grip. Og så står det et eller annet på fransk, tror jeg. Fransk? Da. Bruksanvisning. Ok. Easy-peasy. Der er den som går opp i reilen etterpå. Upsen. Uh, er det mest naturlig å ha den her, kanskje? Ja. Det kan vi vel prøve på. Nå skal den her oppi her. Det er en ganske tight fit, men det er en fordel. Det er vel egentlig planlagt at det skal være sånn. Kanskje vi skal ta, ta av så det er litt lettere. <clears throat> Det var kanskje en god idé. Sånn. Veldig tight fit. Men ja. Der sitter han i hvert fall. Så må jeg bare finne en lur plass å legge den, så jeg ikke mister den. Ops. Ja, ligger der nå. <clears throat> anyway. Sånn. Skru tilbake igjen. Hmm. Så er det da å finne ut hvor er mest naturlig Det er sånn cirka der, tenker jeg. Tighta til. Sånn. Der. Sånn. Så. Ja, sånn funker det. Ja, men flotte greier. Vi ser hvordan det blir i praksis å bruke den. Hm. Men virker lovende. Schnackost.